¡Hey! ¿Qué hola mis seres? ¿Cómo están, nenes? Rico como siempre, lo admito ¡Perfecto! Bueno, este video va a ser un poco extraño, la verdad Pero súper satisfactorio Hoy les traigo un ASMR O sea, un video de satisfacción mental, visual y tal, ¿sabes? ¡Wow! Pero bueno, vamos con el video ¡Ya, nenes! Uf ¡Ah! ¡Ay, pobre Esponja! ¡Oh! oh. Yo tengo uno de esos. No me, no me voy a meter uno de esos. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué satisfactorio, bro! ¿Qué es eso? Oh, oh. qué rico. Oh, parece la cara, me equivoco. un dulce, qué rico está ese dulce rico se siente ese dulce. Qué rico se ve. Qué rico se ve. Sé que es un dulce, claro. <laughs> ¡Oh, qué rico! ¡Qué satisfactorio! ¡Ay, ay! <laughs> ¡Qué rico se siente! Dale like, ya dijo la, vagina sea. Uh. Ay, Dios mío, no, sé qué es eso, quiero uno de esos. ¡Ay, qué rico! Uf, ¿qué es eso? No puedo, no puedo con tanta relajación, chicos. Uf. Uf, uf. Uf, ¿qué es eso? Uf. Pero ¿dónde? Eso en China, ¿no? Porque ¿dónde, ¿dónde hay esos productos? No lo entiendo. Lo siento, lo siento. Sube el audio, sube el audio. Uf. Oh. Quiero algo de eso. Oh. Ah, <laughs> bestial, papi, bestial. Eso es gelatina. Uf, slime. Oh. Oh. Esa rúa, mira qué perfecto se ve. Ni, con los dedos se marca. Un pastel, ¿no? Un pastel. Oh. Parece un dulce, un pastel o algo de eso parecía. Oh, oh, oh, oh, Oh, qué rico. Oh, ay, qué rico. Dios mío, qué, qué, qué, qué satisfactorio eso. Sabes qué satisfactorio, bro. Uf. Uf. Literal, bro, estoy a punto de, de una corrida. <laughs> Yo no tengo idea me saca esos materiales, pero son súper satisfactorios, ¿sabes? eso, bro. Qué rico. Uf, uf. Oh, <laughs> ¡Qué rico! No, no, no, acático no, acático no, acá no. no. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, pobre gatico. Qué satisfactorio es cómo matar un gato. ¡Ay ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Dios mío. Dios mío. Uf. Uf. Oh, Dios mío, o sea, qué rico. Pero yo hice saber, yo te juro de verdad. Chicos, ¿cómo se llaman esos productos? ¿Cómo que se llaman? No lo sé. Oh my goodness. No, my god, no, no. Uf. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Oh, qué rico. Dios qué rico ser. Súper rico, chicos. Súper rico. mío. esos gelatina, ¿qué es eso? Hostia. dura unas bolitas, bolitas, bolitas. Dios mío, Dios mío, ¿cuánto dura esto? Se está acabando ya, por favor, Dios mío. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Uff Uff uf. Uh, ah. Remolino, remolino. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué satisfactorio! Tienen que con audífonos, señores. Si, no, si no lo ven con audífonos, no. ¡Uf! Oh. Oh, oh, mío. Ay, Dios mío. Ni una mujer me pone así tan cachondo. <laughs> bueno, chicos, eso es todo por el video. Y estoy súper que cachondo, súper que, súper que, wow, o sea, literalmente... El ASMR es algo súper que dice No sé si les gusta este video realmente o no. Eso estoy probando. Ya saben, estoy probando como les expliqué. Pero bueno, eh, algo es algo, chicos. Voy a satisfacción de ustedes. No me importa para mí. Así que eso es todo por el video. Y recuerden, les mando un besito bien grande. Es más, no te lo voy a mandar, te lo voy a directamente. Pero no, si no te suscribes, eres un chico malo. No te lo voy a mandar. Así que Bye. Sí, ya sacaron las casetas. Por aquí os voy unos recomendados recomendados, mi Instagram y mi Twitch para que te, suscribas para cuando yo ese video. Tú sabes, y rico. Adiós.